assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar va bizni kuzatayotgan e, butun o'zbek tojik qirg'iz turkman qozoq va boshqa boshqa qardoshlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuimiz e, bu ommabop mavzu mm, va hozirgi kunda juda ham ko'p e, shu ishni qilishyapti va afsuslanishyapti e, bu mavzu homilani dorilar yordamida olib tashlash ha azizlar bu hozirgi kunda eng og'riqli mavzulardan bittasi bo'lib eng yomon joyi bu uyda dorilar yordamida homilani tushirish bu juda ham e, yomon e, hodisa va e, o'limgacha olib kelishi mumkin bugun shu haqida gaplashib o'tamiz kanalda bo'lmasangizlar ketdik ha azizlar bugungi kunda eng og'riqli nuqtalardan biri bu dorilar yordamida uy sharoitida uy sharoitida stansiyalarda emas uy sharoitida bolani normal rivojlanib kelayotgan bolani olib tashlash bu eng bir jirkanch va yomon hodisalardan bittasi ya'ni normal o'sib kelayotgan homilani tushirish ya'ni dorilar yordamida tushirish buni e, hozirgi kunda uyda qilishyapti ko'pchilik va eng yomon e, asoratlarga ham olib kelyapti bugun sizlar bilan eng yomon asoratlari ya'ni e, dorilar yordamida homilani tushirishning asoratlari haqida aytib bermoqchiman azizlar e, bu birinchi navbatda qayd qilish qoron sohasida og'riq arterial qon bosimning ko'tarilib ketishi immunitetning pasayib ketishi allergik reaksiyalar ya'ni shu dorilarga allergik reaksiya berishi mumkin keyingisi bu diareya ya'ni ich ketish hayz siklining buzilishi bu albatta hayz siklining buzilishi normaga kelish juda ham qiyin bo'ladi keyingisi gormonal o'zgarishlar ha bu gormonal o'zgarishlar butun organizmni ishdan chiqarib yuborishi mumkin bu albatta o'zboshimchalik bilan e, medikamentoz e, abort qilish natijasida kelib chiqishi mumkin eng endi bu yoqda eng qiyinlari e, hayot uchun xavfli asorati bu albatta масочный кровотечение ya'ni qon ketish albatta bu e, qon ketish bilan e, juda ham e, yomon asoratga duch kelishingiz mumkin kerak bo'lsa onani hayotini saqlab qolish ham qiyin bo'lishi mumkin agar o'z vaqtida ginekologga vrachga uchrashmasa keyingisi bu bepushtlik hazlar yaxshi eshitdingiz bepushtlik hozir medikamentoz medikamentoz abort bilan uy sharoitida bolani tushira turib keyinchalik bepushtlikka ham uchrab qolish ehtimoli yuqori shuning uchun azizlar sizlardan iltimos va maslahatim sizlarga bir ishni qilishdan oldin albatta yaxshilab o'ylab qiling keyin afsuslanmasligingiz uchun agarda shu ishni qilgandan keyin ham siz boladan kutilmoqchisiz Nifkoyim случай hech qachon buni uy sharoitida qilmagansizlar. Albatta ginekologga uchrashing va stansiyalarda yotib, u yerda albatta sizlarga ginekologlar hech qanday asoratlarsiz va albatta sizni sog' salomat abort qilib uyingizga yuborishi mumkin. Azizlar sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Va albatta kanalga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin. sizlar bilan doktor sabir bo'ldi xayr salomat bo'ling